Ah, ah. Aduh, cucu, aduh. Mbah, ate endi mbah? Mbah, ate endi? Kok? Eh. Nih bebeknya. Ini bebeknya. Ini adik. Eh. Nah, ini bebeknya. Huh. burung ini. Nah, Hmm, burung anu, burung tas. Ayah oh, saya mendaki. terus ini telurnya hmm, nah, nah, telur masih ada dua emak emak emak emak emak emak emak emak emak Sing kemek situ, sing ini dua. Mainnya siapa juga? Nggak itu. Singku sing wedok ambah. Sik dorong, sik endok. Ono sing ndure. Hah? Gopi. Iya, Mbak. Sore ini paling, Mbak. Iya, Mbak. Iya. banyak kok. Memang ini kayak gede Yo, disaran. Enak, Mbak? Boleh. Iya. Kari telu. Hah? Kari telu. Bukan papa. Kari telu. Kari telu sing jok dono ya. Heeh. Yo jajal kabeh. Mbak. Mbak. Mbak cek Tapi kan dorongan. Mbak. Mbak cek Apa cek kono? Mbak, ngono aduh. mbak Mbak, karena ini Mbak. ini tak. Mbak. Ini tak kekno Pak Desul. Tak Mbak, Mbak Rama. Mbak. Mati aku terkena. Mbak. Mbak. Terkena. Ibu kayu enggak